हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो लीब्रा कैल्क की है और कैल्क में हम सीखेंगे क्या आइए आपको दिखाता हूँ तो यहाँ से कैल्क को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई पड़ रही है यहाँ पे अगर एरो दिखाई पड़ रहा है आपको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको नेम दिखाई पड़ेंगे आपको ड्रॉप डाउन क्रिएट करना मैंने सिखाया यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसमें से चूज़ किया हुआ नाम ले रहा हूँ तो यहाँ पर यह आ जा रहा है ठीक है ये देखिए ये नाम फिर से लिया मैंने तो ये फिर आ जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर चूज करूंगा दोबारा यही नाम तो ये आ जाएगा नो प्रॉब्लम लेकिन अगर मैं यहाँ पर अलग से नाम लिखने की कोशिश करता हूँ लाइक यहाँ पर नाम लिखता हूँ मैं रितु तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है इनवैलिड वैल्यू आ रहा है पहले तो ये समझते हैं कि ये हमने क्रिएट कैसे कराया देखिए यहाँ पर अगर आप पहले इसको ओके करता हूँ यहाँ पर अगर इस पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे देखिए जिस भी पार्ट को सेलेक्ट करें आप जैसे मान लीजिए इतना ही पार्ट मैंने सेलेक्ट किया और अब हमें जाना है डेटा टाइप पर और यहाँ पर आपको एक वैलिडिटी का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आप चले जाइए और यहाँ पर ऑल वैल्यूज दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर अगर आपको लिस्टिंग करनी है तो लिस्ट ले लीजिए लिस्ट ले सकते हैं कुछ इस तरीके से लिस्ट ले लिया हमने अब यहाँ पर लिस्ट बनाइए जैसे हमें कुछ सिटीज का नाम लिखना है जैसे कि जहां जहाँ मैं गया हूँ तो यहाँ पे मान लीजिए एक तरह से मैंने लिख दिया देवरिया दूसरा लिख दिया लखनऊ फिर यहाँ एंटरप्रेस किया लिखा नागपुर एंटर किया कोलकाता ओके तो मान लीजिए ये चार सिटीज का नाम मैंने लिख दिया और यहां से ओके कर दिया तो अब ये सिलेक्टेड पार्ट में अब चार सिटीज के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं लिख पाएंगे कैसे आइए दिखाता हूँ यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ देवरिया कोई दिक्कत नहीं है फिर यहाँ दूसरे में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से लखनऊ कोई दिक्कत नहीं है फिर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ कोलकाता कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं यहाँ पर पटना लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या तो यहाँ पे लिखता हूँ पटना तो यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये एरर आपको शो कर देगा ठीक है तो ये तो रहा आपका डाटा वैलिडेशन ठीक है इस तरह से आप डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं क्लियर है ना अब देखिए इसमें जैसे ये एरर जो आ रही है अब इसको मैं फिर से वापस से सेलेक्ट करता हूँ इतना पार्ट और अब मैं क्या करता हूँ डेटा पे चलता हूँ और फिर वापस से वैलिडिटी पे आते हैं तो यहाँ पहले से ये लगा हुआ है तो यहाँ पर इस तरीके से ये आ रहा है अब यहाँ पे इनपुट हेल्प और यहाँ एरर अलर्ट है तो एरर अलर्ट में जाऊंगा मैं और यहां पर मैं इनपुट मैसेज क्या दे देता हूं do not enter except the valley name ठीक है तो ये मैंने दे दिया do not except the validated name do not enter except the validated name ठीक है यानी कि जो नाम वैलिडेट कर दिया गया इसमें इसके सिवाय आप कोई दूसरा नेम एंटर कर नहीं सकते तो अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं कोई दूसरा नेम एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो एरर मैसेज क्या हमें शो होगा वो आपको दिखाता हूं जैसे यहाँ लिख दिया मैंने पटना तो यहाँ पे देखिए do not enter except the validated name तो इस तरीके से आप वैलिडेशन ये लगा सकते हैं आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें thank you for watching this video